Не-не-не-не-не. Одевай обратно штанишки. Сейчас не будет никакой порнушки с героями из Dota 2. Но будет матерный контент. Поэтому, если рядом сидит мама, лучше вставь бананы в уши и наслаждайся просмотром не боясь получить пиздюлей. Привет всем зрителям моего канала, с вами Смайл. И сегодня мы все научимся нагибать парчик на шейкере. Да, многие скажут, что или шейка была рассмотрена Азазин Кридом, но мне как-то похуй. Мы пикаем шейка и сразу объясняем тиммейтам, что мы прогеймеры, и не собираемся стоять на линии и собирать всякие соло-ринги. Прокачиваем бицуху и ну, конечно, прокачиваем тотем. Берем тангусик, щиток, топор, чтобы добивать крипов, и ветку, чтобы мешалась в инвентаре. Фармим крипов и, охуевая от своей силы, отдаем First Blood. First Blood. First Blood! Блять! Хотя, погодите-ка, сейчас пара примчит, и мы дадим ей пизды. Что это? Такое! Ёбаный реборн! Она вышла! В жопу ее себе засуньте. Посмотрим еще раз. Бара бежит. И, сука, замирает, не нанеся удар. Ну да и хуй с ним. Переносим себе тапок и идем к Гангаре, получив четвертый уровень. Дальше все просто, берем Battle Fury PT и крошим лица в тимфайтах. Теперь берем криты, и уже с такой сборкой мы имеем ту его хучу урона. Теперь покупаем Silver Age. Месим Рошана стилем Олегу. И идем сносить к хуям всю вражескую тиму. Ultra. Ну а если твоя кратка затянулась, возьми доигралус, а лучше два. Сапоги-скороходы, а лучше два. И чего-нибудь на урон. Рапиру там, например, если не засало. Хе-хе. Ну что, а теперь ты знаешь, как нагнуть паблик за шейка. Если тебе понравилось это видео, ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. С вами был Смайл. Пока.